mając zaledwie 6 lat przeżyłam wielkie wydarzenie, które do dziś wybiło mi z pamięci. U mojej rodziny się wychowywałam do Gdańsk, wynajął pokój z balkonem major Sędziela pod pseudonimem Upaszka wraz ze swoją przyjaciółką Lidią Woli pod pseudonimem Lala. Major ukrywał się po całej Polsce, jadąc pociągiem do gór zobaczył brodaniec tylko dwa domy blisko lasu, więc pomyślał sobie, że to może być wspaniała królówka dla nich obojga. Po pewnym czasie major zjawia się i prosi o wynajęcie mieszkania u Wazińskich. Wazińscy nie wiedzieli, co to za ludzie. Myśleli, że to są goście z Krakowa. Nie wiedzieli również, że to major Sędziela, który był poszukiwany po całej Polsce. Wyspy podhalańskiej Gdzie codziennie służbowo policja jeździła na rowerach do Osiedla. Pewnego dnia jeden z milicjantów przyszedł do Brodańca z dziewczyną z rodziny Darzyńskich, a nikt nie wiedział, że on jest UB i w ten sposób miał okazję obserwować pana majora. Tymczasem na to sterunku była już wiadomość, że major znajduje się w tej okolicy, tylko nie wiedzieli gdzie. Za parę dni została zorganizowana obława i w czas rano o piątej Obtoczyli dom i las i było słychać strzał. Obudziliśmy się i nie wiadomo było, co się to dzieje. Na pierwszy ogień wysłali swojego szpiega, który gwałtownie dobijał się do drzwi. Więc Bolesław otworzył i pyta się, co chce. A on mówi, że go żeby go ukrył, ponieważ goni go milicja. Bolesław kazał mu wyjść na poddasze i skryć się za kominem. Za moment do drzwi dobija się milicja i rozkazuje otworzyć bronią od zewnątrz dziurawią drzwi. Chodzą, Bolesław ich puszcza, a oni mówią, gdzie ten bandyta? I zaczynają kopać i bić go w sieni. Bolesława. Wchodzą do środka, na chwilę trwa ich przesłuchanie, później wyprowadzają ich do pola i skutek kajdanki ładują ich do milicyjnych gazików. W międzyczasie zjawia się ojciec Bolesława, który przyjechał od synów z Kujach, nie wiedząc, że mrodańcy jest aresztowani. Również doskują kajdanki i razem ze wszystkimi wiozą do aresztu domyślnych. Bolesław miał wtedy 19 lat, a panią Liwię Lwow wiozą do więzienia do Inowrocławia. Bolesław wraz z ojcem siedzieli trzy miesiące, gdzie byli bardzo torturowani. Bolesław już przez całe życie narzekał na zdrowie. Lekarze w to się bardzo dziwili, że on tak długo żył, bo miał wnętrzności nie na swoim miejscu. Na drugi dzień przyjeżdża całe auto wojska, którzy nas pilnuje kto do nas przyszedł, to żeby nikt się nie dowiedział we wsi, nazywało się to kocioł. Major Sędzielaw nie prosił Bieruta o prawo łaski, po prostu odmówił. W dniu 8.2.51 roku został wyprowadzony z celi w Warszawie tylko zdążył powiedzieć do żołnierzy z Bogiem żołnierze, a oni odpowiedzieli z Bogiem panie majorze. Został zastrzelony kulą w tym głowy i tak skończyła się w Brodańcu tułaczka majora. Lidia Lwow została przy życiu, również ją to dużo kosztowało, bo była również maltretowana. Obecnie ma przeszło 90 lat. Osobiście spotkałam się z nią, ponieważ przyjechała do Brodańca z telewizją i ja z nią byłam, za, z nią byłam zaproszona Byłam również zaproszona na pogrzeb majora do Warszawy. Byłam msza święta w kaplicy, gdzie tysiące ludzi odprowadzało go na cmentarz powolski. Ludzie krzyczeli celi chwała bohaterom. Były również przemowy ważnych osób w państwie. Major Sędziela jest pochowany w Raskunku w Bacie. Dziękuję, że wreszcie mnie wysłuchali. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz pana Zimowitaka.